con mis frases Hace lo que quieres, el mundo y sus haces Pero antes de todo, olvida las clases Brillan la estrella con tu mirada solar Toda aquella tarde chingando en el sofá Radio por la casa para evitar la realidad Mi cora marchita, los problemas no se van Agarra la clave, sabes que yo voy por ti Pantanos oscuros aparentan un snitch No dejan dormir, I commander bitch pero sin un fin La gorra no ubica justo a punto de huir Pregúntame si contigo mami fui feliz Viaje más interminables Escapando a la muerte, en el empaque De mí te deshaces, tu cuerpo mis frases Haces lo que quieres, el mundo y sus haces Pero antes de todo, olvida las clases Nada podrás salvar Salvo que estés dispuesta na, na.